ये तो डीसी बैट ना फिर डीसी बैट डीसी बैट उतर मत उतर मत उतर मत उतर मत उतर मत भाई माँ की चूत इसको कॉल दे रहा One enemy remaining. One enemy remaining. अरे हट रे बाबा एक मिनट मेरा इवेंट्स खराब है रुका तू रहन दे छोड़ तू रहन दे ओके ओके इधर इधर अब आओ बिलो बोलना भाई कॉल नहीं आ रही क्या है ये हील हो रहा है Hello? दो वॉल के बीच wait wait wait ice take down B block किया भाई enemy remaining last player standing elbow भाई एल्बो में दिखा तेरे को अरे भाई भाई तो एल्बो मार रहा वो एल्बो अरे वो फेंकता एल्बो वाला वो बोल रहा था अच्छा, एल्बो से नहीं मारा अभी नहीं म्यूट कर दिया मैं मैं म्यूट किया मैं भी 10 seconds later भाई तुम लोगों को थ्रो करना कर लो भाई मेरा मेन अकाउंट है ठीक है लो माओ भाई मार चुदा भाई मैं सबको म्यूट कर रहा हूं भाई तुम लोग थ्रो करना पहले बंद कर दो ठीक है ऐसा अरे क्या थ्रो किया बता फिर वो अरे अभी अभी गुस्सा मत हो ठीक है अरे मेरे को बता तू भाई मैं पहला किल ले रहा हूं अंदर एंट्री करना भाई सांस ले सांस ले अंदर सांस ले पहले ओ oh तो भाई सांस ले भाई उसके कर रहे तो इग्नोर करना तू उसको म्यूट ही अच्छा था भाई अरे म्यूट करके रखा है मैंने उसको इग्नोर कर लंड रे तू उसका छूती है बक तेरी मां की भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा भाई भाई हेलो लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग सुन सुन स्काई स्काई स्काई सुन ना बोल तेरा पीसी फेंक दे कचरे में भाई मैं लैपटॉप पे खेलता हूं One enemy remaining. करना डिफ्यूज अरे डिफ्यूज कर कौन है ये ताई जाना लौड़े था चूत मारी तो। ए स्किन देना स्किन देना हम्म, स्किन देना फैंटम का फैंटम स्किन देखते अभी थैंक्स मैं क्या बोल रहा हूं केविन आज तेरा टेस्ट है वे साले 10 seconds later बंदे क्यों है एक गमोश यार एक्सेस वैंडल के साथ एक्सचेंज करेगा क्या मैं वैंडल नहीं चला था thanks just fan bye bye Kev, Kev. केव केव Oh, oh, oh. हाँ? ये क्या? हेलो टॉक्सिक भाई hello L I G T N I N G A C ये क्या गंदे इशारे कर रहे हो उंगली से? Bring them down. Found one. I can, I can. I mean, I... Last player standing. nice. बाद में बोल मार्क दिस भाई गैस गैस गैस एक ही बंदा है साइड पे ठीक है मुक्के बार कूदते अपन ठीक है आ जाओ आ जाओ Yep. Last player standing. You got this, you got this. Poops. One enemy remaining. One more, one more. Last, last go, last go. <laughs> Probably close city care. Yep. Clutch. Nice clutch.